huyu nilishamfukuza kwenye basi, huyu ni mwizi huyu. Baba baba baba, mwizi mwizi mwizi mwizi. Mawe, ngumi, mateke. Nilipigwa likaletwa tairi wanivalisha. Sasa kwa nini wanalivalisha tairi nalia mwambia Mungu mimi sina hatia. Yaani nakufa bila hatia. Yaani yaani nalia namuomba Mungu nakufa bila hatia. Lakini wakati huo nilichogundua kwamba zamani kwa nashangaga wezi wakilia hawatoi machozi. Mm. Na mimi siku ile nilikuwa nalia sitoi machozi. Kumbe mwili unakufa ganzi wakati unafanya nini? unapigwa. Kwa hiyo unawaza kifo tu, hauwazi yani maumivu mengine. Unapigwa nawaza kifo, wakaribisha tairi, leta petroli. Unapigwa unawaza kifo, wakaribisha tairi, leta petroli. Saba nzuri petroli kwa mbali, kipindi hicho pikipiki sio nyingi. Mm. Nimejikunyata na sasa Mungu mimi nakufa bila hata nisaidie akatokea baba mmoja akamwambia, jamani, mwacheni, kama ni mwizi tupeleke polisi, ameiba nini? Hakuna mtu anayesema kwamba nimeiba kitu mm. Semeni ameiba nini? Hamna, alikuwa amelala. Sasa amelala, jamani, ni mwizi. Akani ushahidi watu watu walikuwa wananipiga, hana ushahidi mm. hakuna alichoona nimeiba. Kaambia mwacheni bwana, wakaniacha. watu huo ndawa zangu zilikuwa mvazi zimekatika, nguo zimeloa madamu. Kaambia unatokea wapi? Nikajieleza, na nikajieleza, akambia hapa mjini, rudi nyumbani kwenu, utakufa. Akaambia sawa. Nikakaa sehemu yani na madamu yangu. Nikasema hivi. yani kwetu babangu ana uwezo. Una chumba vya kulala na wapangaji wako. Mm. Mimi huko nakufa kwa sababu gani? Unaona eh? Mm. Huku tena huku na bosi wangu ambaye alinichukua na nimeachana naye vizuri. Kimara bwana. Kimara. Mm. mimi nakufa kwa ajili gani? Lakini wazo likaja, lakini mimi si mwanaume na nimpanga nje nitafute maisha. Mm. Umeona bwana. Kwa hiyo yote haya lazima niyapitie. Niyapitie. Kwa sitaki kukwepa. Nitaendelea mbele. Basi. ile zoezi lilivyonipita pale mm. nikaondoka na madamu yangu kama kawaida natafuta mito ilipo. Mm. Nikaona nitatembea na ile manguo damu mpaka lini. natafuta ile mto, nikavua shati langu, tuna kule mbezi ya Kimara kule. Mm. Nikafua nguo langu lile na madamu yake mabichi mabichi nikavaa hivyo wakati nimepasuka mwili mzima. Mm. Ovyo ovyo. Nikaona hapa ndaonekana mwizi hata kwenda kutafuta kazi itakuwa ngumu. Nikaanza kuzunguka kwenye masaiti na nitafuta zile nguo ambazo mafundi wameacha zile chafu. Mm. Masaiti yale mabovu mabovu ambao walikuwa wanajenga mafundi manguo wengine wanachaga mle. Mm. Kuta zile nguo zenye unafuu nikavaa nikajifutafuta madamu zile sehemu zilizopasuka paka paka chumvi nikaenda kwenye mabanda ya video. Mabanda ya video huwa hachagui mtu wa aina gani anaweza kuangalia. Mm. Kaingia kwenye banda ya video unapoteza muda mpaka usiku. Sasa ninachowaza pale, Mungu saidie usiku usiingie. Kwa sababu pa kulala si mm. sina. Ilipofika usiku wakifunga mabanda ya video. Naona vijana wangu wenzangu kila mtu anaenda kwake. Mwingine anaenda huku, mwingine huku anaenda kulala, mwingine anaenda huku anaenda kulala. Mimi pa kulala sina. Nikawa natembea kutoka Ubungo, hii Ubungo hii mm. mpaka Mbezi kwa, yani kwa miguu. Naenda narudi, naenda na barabara nzima, yani kukucha asubuhi. Kwa mm. nikawa ni mtu wa kutembea sio kulala. Kwa sababu sipaamini popote ambapo naweza kufanya nini? Naweza kupata usingizi. Mm. Kwa ni barabara ndio naiamini. Ninapopishana na mabasi, ni magari ndio najiona kwamba bado nina nafasi ya kuendelea kufanya kwa sababu Mm. Kwa nikaenda naenda narudi, naenda narudi wakati huo nina makovu. Kwa kilicho huwa nisaidia kuishi mchana ni zile mm. shughuli za beba mizigo, beba mizigo, saidia wale wasafiri pale Ubungo maji kipindi kile wananiamini kulingana pia na makovu makovu, wananiona mwizi mwizi, lakini bado nina nina ubusara fulani mm. napata hela kidogo, nanunua miogo, napata na hela kwenye mm, mabanda movie, naenda naangalia movie. Usiku ukifika mimi nirudi mm. pata sehemu sehemu, nikisinzia kidogo, nikiamishwa na na mambwa na safari zinaendelea basi kwa hiyo baada ya kuwa nimevumilia maisha yale kama wiki mbili tatu, ndio nikaenda sasa kule Tegeta mm. nikiwa na nafuu, yale makovu hamna, na na baadhi ya nguo nguo ambazo za kuokota okota zenye smart smart. Nikaenda kutafuta kazi kule Tegeta, nikapewa kazi ya usiboi kwa bosi wangu mmoja hivi akanipa kazi ya usiboi, nina namfungulia geti kwa sababu alikuwa anaishi mwenyewe mm. yani ana mke, lakini alikuwa na mama yake mzazi nikawa nafanya kazi yake usiboni mimi usinilipe mshahara wote lakini mradi ndio nakaa kafanya pale lakini mara ya mwisho nakuja kuachana naye alinipa pesa mm. Mm-hmm. bana sikiliza hapa mamangu hakutaki umeona mm. mimi sikugombana na mamangu kwa sababu yeye kijana hakujua anasema ulijileta mwenyewe kwa muda mwingi unagombana sana mamangu lakini nakupa hii hela itakusaidia shilingi ngapi alinipa shilingi laki moja na elfu thelathini mm. Nikapiga mahesabu kwamba Dar es Salaam bado ni kugumu, mm. ile hela bado hainitoshi. Nikasema sasa mimi naenda kutafuta maisha mbele kwa mbele. Mm. Unaona? Mm. yani kwa lengo langu mimi bado ninatafuta utajiri. Nikatoka pale nikapanda basi lengo langu mimi niende Kenya. Mm. Kweli kabisa. Nilienda Kenya. Umeona? Mm. Fika mpaka Mombasa pale. Kwa kupitia njia ipi? Njia nani? Arusha kule. Mm. Naita Ololo. Nafikiri ni Ololo ile. Olili. Eh, Olili si Ololo. Mm. Eh. Basi utaratibu wa, wa kuingia haukuwa mgumu kwa sababu Kenya na Tanzania nafikiri utaratibu wake ni wa rahisi tu. Kwa kipindi kile haikuwa ni shida mm. kwa nienda mpaka Mombasa kwa nauli nzuri kabisa mm. Ona bwana, sasa niko ndani nilipofika Mombasa, Mombasa ukifika Mombasa pale kuna mabasi ambayo yanaenda moja kwa moja Nairobi. Mm. Kwa kuna siku nzima mnaipoteza, maana yake mnaweza kutoka kule saa 12 jioni mm. nafika asubuhi, pana umbali mrefu kidogo kwa wanaojua, lakini mm. tukiwa ndani ya basi nilikuwa na koti langu nimevaa, nimenua koti zuri na nini, lakini nilikuwa nimekaa kwenye siti moja na dada mmoja hivi tunasafiri. Yule ndio alikuwa kama mwenyeji wa kule Nairobi, mimi naenda sina ndugu mm. kipindi kile kulikuwa na baridi sana, tukaenda ndani ya basi mimi nilitoa ile koti langu nikamfunika yule dada kwa milala. Mm. Kwa hiyo anakuja kuzinduka asubuhi asubuhi tunaingia tuna, tuna Nairobi. Mm. Kwa dada alishukuru akanikamuelekeza kama mimi ni Mtanzania akinaenda kutafuta tu maisha kwa Nairobi akanipa namba zake za simu. Mm. Sasa wakati kuna kucha ilikuwa saa 11 siku za kitu kama saa 11 asubuhi. Mm. Basi nimefika kule. Tukao na shuka tumeachana pale. Mm. shuka kapokelewa na yule mwanaume wake. Sasa mm alipopokelea ile koti, mimi nilimfunika koti kwenye basi la kwako la kwako la kwangu, na iliposhuka pale akapokelewa na yule mwanaume wake mm. kafunika koti. Sasa mimi wakati nashuka nikaona hiki kitu tulio ili niumauma kidogo. Koti lako linamfunika mwanaume mwenzie. Ah, la kwake. Mwanaume alikuja na koti lake. Mimi hmm. na kwangu nilikuwa nishachiwa tayari kwenye basi. Mm. Kwa kama mfunika ile dakika. Mimi nimeambulia kupata namba lakini sina mwenyeji yote kule Nairobi. Mm. Lakini yule ana mwenyeji, kwa hiyo mwenyeji wake ambaye yule mwanaume ndio alikuja kumchukua pale. Mm. Unahesabu ile namba nikapewa, nikajisikia wivu fulani hivi, ile namba nikaitupa. Mm. Namba yake ya simu. Mm. Kashuka pale Nairobi. Nikauliza jamani, sehemu gani ambako najenga jenga? Mm. Ukaniambia nenda sehemu moja inaitwa Fika. Mm. Nairobi kule Kenya kuna sehemu inaitwa Fika, sio Fika. Mm. Najenga matajiri. Nikapanda daladala ile ambayo unasemaga matatu mpaka huko Fika. Mm. Fika fika kule pakulala kama kawaida sina, lakini na hela kidogo mm. fika pale nikaa nauliza wenyeji, maana nifika mapema kwa sababu unajua huku tumetoka Nairobi hapa ina maana saa 12 saa 12. Kwa hiyo mpaka ufike kule ina maana saa 3 3 saa 4. Mm. Kauliza uliza wenyeji simu gani wanajenga? Wakanielekeza baada kushuka kwenye kituo cha dalala dada. Nelson fulani wanajengaga kule kuna majengo majengo mengi mapya. Mm. Basi nikaenda kule katika utafuta kazi za ujenzi, kwa sababu na uzoefu wa utafuta kazi za ujenzi, ni mzoefu toka Dar es Salaam. Nikakuta kuna site na jengo, lakini alikuwa anajenga ni mtu huyu mmoja, anapiga plaster zile kuta mm. kambia blaza, samani, mimi nimetoka Dar es Salaam, mimi ni msaidizi saidizi wa ujenzi la ujua ujua, naomba kazi ya kukusaidia. kambia bwana, mimi hapa nafanya, lakini ni nyumba ya dadangu nafanya mwenyewe. Hii nyumba dada yangu ananiambia nifanye taratibu taratibu, ana haraka. Basi na mimi naomba nikusaidie, mimi tu nipate pa kulala, kwa sababu mimi ni mgeni mm. Kabeba sawa. Si unajua kuchanganya udongo ndio ndio nikaanza kuchanganya pale. Kamsaidia saidia. Asubuhi kama saa 3 na nusu saa 3. Mm. Yafika mchana tukafunga kazi kwenda kwake. Kuna wapangaji mle ile nyumba ina wapangaji pangaji amepangishwa chumba kimoja na dada yake. Mm. Kama tutakaa hapa tu, hapa ndio kwangu. Tukapika ugali pamoja, tukala. Hadi tumekutana kama watu tunaojuana kila siku. Mm. Pale tuko nalala hapa hapa ndugu yangu. Kesho asubuhi naamkia kazini. Sasa mimi nilipofika pale nimekula, nikalala. Kesho yake asubuhi tumeenda tumefanya kazi tumerudi tena mchana nikasema sasa ngoja nianze kutafuta kwa mwenyeji si unajua mm. nitoke hapa ndio naenda kuangalia mazingira ya nje hizo kazi ikiisha hapa ndio na simu nyingine za kufanya kufanya kazi sasa katika kutembea tembea nikaona kuna mbuga fulani hivi hakuna miti kuna nyasi nyasi na ulile mm. ila kuna kitu kama cha kijani kama nyumba inabati la kijani kwa mbali sana mm Nikaangalia ile nyumba, nikasema pale lazima niende pale. Nikaangalia ile nyumba, mbona imejitenga? Yaani ni kama utalii tu, mm. nia nzuri. Nikatembea kwenye ile mbuga mzee, ni ndefu. Nimeenda mpaka nakaribia ile nyumba, kumbe sio nyumba bwana, ni kambi ya jeshi. Mm. Kwa hiyo kulikuwa kuna yale maturubai yale ya kijani. Sasa nikaona uniform zile jezi zile za wanajeshi yale mavazi. Mm. Nikaona yeye eh, kumbe mbuga yote ndio maana ilikuwa ni open space kumbe ni eneo la jeshi. Mm nikageuza kaanza kurudi. Sasa kumbe narudi, nageuka nyuma. Nakuta wanajeshi wawili wananifuata, wanakuja mbio. Mm. Kutokea wapi yani? Kutoka kwenye ile kambi. Ile kambi eh. Mm. Wameniona ni. Mm. fika pale simama simama, ah, nataka kukimbia kama wanajeshi nitawakimbiaje? Mm. Nikasimama. Akaja mwanajeshi wa kwanza mwingine anakuja njiani, yuko karibu anakuja. Mm. E bwana, wewe unaitwa nani? Fulani. Umetokea wapi? Nimetokea hapo mitaa kama watatu kutoka hapo mm. tupe vitambulisho maana kama sio Mkenya kaambia vitambulisho sina eh, mm. hey, eh. hey. Yaani wewe unatoka nchi ya Tanzania una vitambulisho afu unakuja kambini unaingia kambi ya jeshi unaingia kambi ya jeshi <laughs> sasa wewe leo <laughs> wewe itabidi kupeleke kupeleke kambini za tukurudishe mm. balozi wako wa Tanzania ndio anataka kurudisha kwenu mm. ila cha utakiona mwanangu nilikuwa natetemeka pale vibaya mno, tetemeka kweli mm. Kama sasa tunakurudisha kambini. Alipo yule mwingine akaanza kubishana, mwingine anasema bwana, huyu kama ana vitambulisho afu ni Mtanzania mm. tukimrudisha kambini kule, huyu atapona, tukimpeleka kambini atapona, hatapona mm. kwa sababu ni mtu wa nchi nyingine afu ana vitambulisho na amekuja kwenye kambi yetu, sina muamini Mm. Yule bwana akanionyesha ng'ombe mmoja alikuwa pale alikuwa ameuzaoza ng'ombe. Mm. Unamwona ng'ombe yule yule tumempiga risasi. Mm. Sasa kama ng'ombe ameingia kwenye kambi ya jeshi amepigwa risasi na anauza pale. Mm. Wewe ni mwanadamu na wa nchi nyingine na una vitambulisho tukufanyaje? Na huyu ng'ombe ni wa Kenya. Kwa hiyo sisi hatuamini chochote kwenye kambi ya jeshi. Mm. Kwa ndugu yangu tunakupeleka kule. Wakaanza kubishana, tusimpeleke bwana, huyu atapotea. Tumpeleke, tusimpeleke ugomvi kwa wakati mimi natetemeka kishenzi wanagombana bana. Mm. Jamali yule mwingine alikuwa ananiambia wasinipeleke kule napotea kanisa chini mfukoni, akakuta kuna hela zangu akachukua. Mm. Baadhi zile hela nilizokuwa nazo. Zilikuwa zimeshabadilishwa kwa za Kenya. Za Kenya eh. Mm. Unaona? Akasibeba. Mm. Nilizibeba zote maana nilikuwa natembea na hela. Unajua hata simu nilikuwa na kasi, nilikuwa simwamini yule bwana, sinakaa naye tu. Mm. Kazibeba zile hela. Bwana tumpeleke tusimpeleke. Sasa wakuu kule atatuambiaje na ameshaonekana ameshaonekana bwana, sikiliza, tutamwambia Mkenya tu, bahati mbaya tu alikuwa anatafuta mifugo yake. Sasa kwa nini alipofika hapa amerudi? Ambia ndio hivyo, tutajitetea. Ah, basi bishana bishana, ibidi yule jamaa mmoja alikuwa na huruma, kaambia mm. kimbia sana, ondoka. kwa Wakarudi kodi kumsimulia yule mwenyeji wangu, ambia yani kule ikiingia hata mbwa wanaua. Yani wewe una Mungu wako, yaani mpaka umefika hapo una Mungu, usio unazurura huko mm. Kaambia poa basi bwana, nimekaa na yule bwana yule rafiki yangu yule Kenya yule, tukawa ndugu. Kaambia bwana, wewe ni ndugu yangu, kwa tufanye kazi tutulie. Kanafanya kazi kija mshahara kidogo na nipa na mimi napata hela kidogo. Nikakusanya ile nikapata nauli, kasema sasa huko Kenya ni kugumu, mm. hamna chochote. Lakini kitu kilicho naniwazisha mwenyeji wangu nilikuwa nataka yule binti tena yule ambaye nilipoteza ile namba. Mm. Nilitupa. Kile mbona pengine yule alikuwa sio mpenzi wake labda alikuwa ni mtu wake wa karibu, lakini kuna wivu anaume kama unaweza kukupa akili yeye anaweza kukupa majibu eh, mengine. Nikapanda basi kwa nikatafuta namba <laughs> kwa yule mwanamke yule eh, mwingine hapo nilitupa yule wa Kenya kwamba hapa napoteza muda. Yaani yani nilikuwa ni mtu ambaye naruka ruka, ni sina ile direction ya kusema nitulie sehemu moja nipate kazi. Mm. na maisha bado na force utajiri. Nimerudi pale kwenda kutafuta ile namba wakati watu walishafagiaga ule mji wa Nairobi kusafi. Mm. Kwa nikazunguka wewe natafuta namba nikashindwa kuiona. Mm. Basi nikarudi kwa mshikaji wangu bwana mimi narudi zangu Tanzania. Nimepata na naulizi. Nimekaa muda muda kidogo kwake kama mwezi hivi. Mm. Bwana mimi bana, si ungekaa kutafuta hata uraia nini ukaa uona unakuja mara, mara kwa mara hapa. Ah. Mimi narudi zangu Tanzania. Basi jamaa yule kaniruhusu nikachukua tu begi langu, baada kama mwezi mmoja na vilala vyangu nikapanda, nikarudi, nikaisha Arusha, Arusha nikapanda basi lingine nikaja kutokezea wapi? Hapa hapa Bongo. Mm. Nilipofika Bongo kuna jamaa wangu mmoja ambaye alikuwa na kipindi kaka kwa bosi wangu huyu wa kule Tegeta. Mm. Jamaa nilikuwa nafahamiana naye. Ndio akaniambia bwana kuna chumba. Mm. Umeona? Njoo kae kwangu yani tuwe kama washikaji share. Karibu kwa jamaa nikawa nakaa kwa mshikaji. Sasa akili yangu moja nikasema sawa pamoja kwamba natafuta hela lakini mimi ni mwanaume. Mm. Umeona? Mm hapa tu ni muuni muuni tu sawa na maisha mengine nikawa tu muuni wa kawaida kama vijana si unajua mm. Ah, nilikuwa naenda enda nafanya shughuli shughuli nyingine za kazi kazi na jamaa zangu nikapata mwanamke ambaye ndio mke wangu sasa hivi mm. katika mahusiano yetu akawa amepata ujauzito mm. Ah, wakati nakaa kwa mshikaji Tegeta eh Tegeta sasa jamaa umempa mwanamke ujauzito afu nakaa kwangu nafanyaje? Mm. Kambi lakini sina tafuta tafuta hela. Mpaka sasa hivi sina hela hela ndogo ndogo. Kwa hiyo nikapanga tu chumba. Mm. Nikanunua godoro na chumba. Kwa tukaanza kukaa na yule mke wangu. Mm. Sasa <laughs> lengo langu bado naishi na yule mwanamke kwa sababu ya ujauzito na nini. Mm. Umeona? Eh? Familia ianze pale. Kapanga chumba kimoja, sasa e, yule mwanamke ambaye alikuwa naye ikaa kama ana, ana nyota mm. smart fulani nikapigiwa simu, kuna kazi fulani ya garden kuunganishwa na yule bosi mm. ambaye alikuwa anafanya zamani pale, kuna mm. kazi wewe si mtaalamu wa garden, njoo nikafanya ile kazi nikapata kama milioni moja na nusu mm. nikanunua godoro zuri, kitanda nini, nikahama kile chumba nilichokuwa nakaa, nikahama nipate chumba na sebule mm. nikaitoa kazi nyingine ya material juu yangu, bosi akanipa kazi nyingine mpaka pavement nikapata mm. milioni 12. Ndani muda gani? Hii muda mfupi tu, yani vitu viliongozana tu mm. yani kama kama yani kama miezi minne mitano toka nimetoka Kenya mm. Umeona, yule mwanamke alikuwa na ujauzito kama miezi mitatu hivi. Kwa hiyo nikaa kama mwezi mmoja nikaishi naye kwenye kile chumba. Baada ya kukaa mwezi mmoja ule yani kama miezi mitano hivi baadaye mm, umeshashika milioni zaidi ya 13 zaidi ya milioni 13 lakini azikuwa zangu nilikuwa kwa ajili ya material naenda mm. nimeaminika bosi anipa hela hizi kanunue material fanye mm. nikimaliza hapo nikawa pata milioni mbili milioni moja mke wangu yani kapata ile hela milioni 13 lakini kapata kama milioni moja na nusu hivi mm. au milioni mbili ambapo nimeshafanya shughuli zote zimeisha mm. basi nikanunua vyakula nikanunua baisikeli ya kutafutia kazi. nika sasa natafuta kazi, nishakuwa maarufu maarufu. Mm. kazi ndogo ndogo, nikaendelea nikaendelea. Mke wangu alifikisha miezi nane, nikamsafirisha kwao Moshi. Kwenda Moshi, hapo nishakubali maisha kwamba ni mke wangu au eh. umeshaanza kufuta mawazo, mawazo ya yule e, alikufanya kutoroka nyumbani e, labda ushaenda, mimi nishaanza kuwa mtu mzima mm. tayari ni inabidi nitenze familia, tayari mke wangu ni mjamzito, kwa hiyo kule nikafuta kabisa mm. umeona. Baada kufuta na hela nishaanza kupata mm. kwa hiyo kazi nilikuwa nimefanya milioni kumi na tatu nikapata faida kama milioni mbili mm. nikanunua baiskeli nikanunua baadhi ya vitu vizuri vya ndani mm. na nauli nyingine nikampa mke wangu akasafiri kwenda Moshi mm. Sasa nikasema kitu kimoja, nataka ni msurprise akirudi akute kuna vitu vingi zaidi ambapo alivyo tofauti na vile alivyoviacha. Mm. Kwa hiyo alipoondoka mimi nilifanya kazi kwa bidii sana. Mm. Pambana nitafuta kazi, tafuta kazi, nishakuwa maarufu, nishajua namna kutafutia kazi, kazi napataje. Mm. Nikapata kazi mbili kwa wakati mmoja. Mm. Kazi moja ilikuwa ya kuweka pavement, mm. nyingine ya garden. Ni kazi mm. ambazo kwa pekee kwanza nalipa vizuri kwa sababu mafundi yuko wachache. Na yaani mimi nishakuwa fundi mzuri kulingana na maisha amenifundisha. Mm. Basi bwana. Kazi moja nilifanya nikaimaliza. Mm. Yule bwana alikuwa anaitwa na bosi wangu alikuwa anaitwa Juma mm. mara ya kwanza kabisa. Mm. Huko kwa Mbweni. Mm. Nilienda kwa site pale nikaomba kazi ya mimi fundi wa garden na paving. Mm unaweza kazi kweli? Eh? Unatokea wapi? Nikamwambia mimi natokea Tegeta. Akaambia bwana sawa. Mimi nitakupa kazi ila nipimie unipe hesabu. Mm. Ile kazi yake nikapima nikampa hesabu. Akaambia kutafuta. Mm. Nikakaa kama wiki akanipigia simu. Jumamosi bwana uko wapi? Njoo. Mm. Tuenda site. tukutana Ununio tukaenda mpaka Mbweni. Mm. Akaambia mm. una uhakika ulipima ile kazi vizuri? Nikamepima. Sasa nimepima vizuri, pima tena upya, unipe hesabu vizuri. Mm. Nikapima. Cost nzima shilingi ngapi? Nikamwambia gharama yake kazi ni milioni 21. Mm. Kwa maana pavement, mahesabu ya pavement zenyewe, mm. kuweka garden na michanga ni material yote mpaka ile kazi inakamilika. Yuko ni kama milioni 21. Ambayo hiyo unampa bajeti ya mara ya pili. Eh, bajeti ile ile bajeti ya kwanza nishampaga lakini nairudia. Yaani tunafanya uhakiki. Ndio eh, milioni ishirini na moja. Yule jamaa akaniita nje mm. kwa sababu kwanza nishampaga ile hesabu ya milioni ishirini na moja mm. kama wiki moja iliyopita, kwa maana yetu alikuwa anauliza kwa uhakiki zaidi mm. kumbe ile ile alikuwa ameshakuja nayo mm. akanipa ile pesa milioni ishirini na moja keshi bana, unaona hii hela imeshahesabiwa milioni ishirini na moja nataka ufanye kazi yangu mm. Nilichukua pikipiki nikarudi na ile hela nyumbani kwako Kwangwe mm. nikaificha vizuri uvunguni wa kitanda mm. nikachukua hela kaza kama milioni saba nikaenda nikanunua material mm. ya awali mm. na nikapeleka vijana tayari nishakuwa na watu wa kufanya nao kazi mm. tukafanya lebo vizuri na wale vijana wangu milioni saba tukanua michanga tukanua baadhi ya vitu vya kuanzia tukafanya ile kazi yake vifusi level ya kwanza ikakamilika paka pakashindwa vizuri mm nikachukua hela nyingine nikaenda kununua material ambayo ni pavement, zikaja tukaanza kuzipanga, tukanunua maliloni, tukafanya ile kazi ikafanya nini, ikakamilika vizuri kabisa, vizuri kabisa. Kwa gharama gani? Kwa gharama ilikuwa kama milioni kumi na kama saba na nusu hivi mm. kwa nibakiza kama kama milioni mbili au tatu mm. ambayo ilikuwa ni kama faida yangu mwenyewe mm. Juma alikuwa na kaka yake mm. ambaye ndo mwenye zile nyu, ile nyumba. Mm. Juma kazi yake ilikuwa ni usimamizi. Kakaka alipokuja akambia kazi imefanyika vizuri hivi na nane, Akambia fundi ni huyu. Huyu dogo ndio kafanya vizuri. Mm. Leo kakaka kanipa laki mbili. Kaambia huyu tutakuwa naye. Kwenye kazi zangu nyingi sana, huyu usimwache. Akaniongezea laki mbili kama shukrani. Mm. Nika kama siku nne nikapigwa simu tena huyo Juma. Bana mm. kuna kazi Mbezi Beach kule. Njoo mm. Mbezi Beach ya Glen, nikaenda Mbezi Beach. Ambaye wanapima hapa kainoa kana taka kuweka pavement. Pima kainoa kwa likuwa dogo tu. Shingapi Milioni tatu. Mm. Pamoja na kila kitu. Akanipa milioni tatu. Usiku huo mm. Kesho yake nikapeleka watu nikafanya ile kazi siku mbili tukameshaisha. Mm. Kwa hiyo kupitia yule bwana nikawa na kazi kazi nyingi nyingi, yeye ananipa na watu wengine ananipa, nikaanza kupata hela. Mm. Nikanua gari yangu ya kutembelea. Nilinua Keli, Suzuki Keli, vigari fulani vidogo vidogo vi, vikurukua naita. Mm. Kile niamini kwamba kitakuwa kinasaidia ku supply cement labda na shughuli ndogo ndogo za ufundi kama matilio yakipungua. Mm. Lakini wife walikuwa bado kumoshi. ajue kama mimi nimenunua kile gari. Mm. Nilinunua kipya kabisa na plate number nilifungia nyumbani. Bei gani? Hilo ni nane laki 5 Mm. Kipindi hicho. Nimekusanya kusanya hela kanunua kile gari. Mm. Wife alipojifungua akarudi. Mm. Akakuta nimenunua nimefungua kama kibaa ki kidogo mm. kibaa fulani hivi wanaita kigrocery mm. lakini nimenunua mahotipoti nimenunua masufuria nimenunua na blender mm. akaniuliza hivi hivi umenunua vya nini mm. hivi bwana hivi nataka tuanze kupika chakula mm. niajiri watu wa kupika chakula na hii gari hii gari umenunua gari bila hata kununua hata kiwanja kambe hii gari itatusaidia kusupply chakula mm. umeona kwa hiyo tunafanyaje? Nikamwambia mimi natafuta wasichana watatu. Mm. Na wavulana watatu. Kwa hiyo hapa watakuwa napika chipsi na wasichana kazi yao kupika ubwabwa. Mm. Na utupoti makubwa tutakuwa naweka ubwabwa kwenye matopoti makubwa. Na hii ndio unayoona kuweka juisi. Mm. Hizi na hii blender unayoona ya kusaga juisi. Mm. Kwa hiyo plani yangu nataka kikipikwa chakula tuna juisi tunaweka kwenye ndoo mm. chakula na motorboat tunapakiza kwenye gari kwa sababu mm. ni up. na mm. wafanyakazi mm. wengine wasichana wanakuwa huko nyuma mm. mimi naendesha gari napeleka site. kwa hiyo mimi nitakuwa natembeza mgao unaotembea yani tuna surprise supply chakula kwenye Masaiti kwa kuwafuata wateja mm. kusema kweli nikatafuta wasichana wasichana nikatafuta kwa na msichana mmoja kwa anaitwa Shakila na wasichana wengine wawili. Mm. Kwa na kazi inaanza. Kwa kazi yangu nataka mimi nimepika chakula kizuri kabisa msaidia na mke wangu. Ili chakula tutakuwa tunasafirisha kwenye masaiti. Mm. Kwa hiyo unapika ubobo mwingi. Tunaweka kwenye ile multipot. Tunapakiza kwenye gari. Hasa nilinunua za udongo zile nzuri kabisa mm. kama za nyumbani. Na juisi inasagwa na jazo kwenye ndoo inaendesha gari mpaka kwenye masaiti. Kwa kwenye masaiti mle natembeza, saiti inajengwa, sijui watu kipengele cha Kikwete walikuwa wanajenga jenga sana majumba. Mm. Natembeza mle. Wakati huo kazi zangu na mimi sometimes zinakuwa zimesimama. Mm. Basi wateja pale wanahudumiwa na wale mabinti. Mabinti walikuwa wazuri wazuri. Kwa mabinti wanachukua chakula kile, wanawapelekea mafundi. Fundi anapakuliwa chakula pale pale saiti alipo. Ananunua na juisi 500. Sahani anaziacha. Mm. Anaendelea kula, anaenda saiti nyingine naenda site nyingine. Kwa nini fanya ile ikazoeleka? Mm. Kwa namba za simu mafundi wakachukua zale mabinti. Mm. Wanapiga simu acha chakula kimeiva, eh tulete site fulani apeleka. Sani kumi, kumi na tano, mafundi nakuta kwa kumi. Mkubwa wao yule anaandika ile list ya vile vyakula alivyokula. Kwa mm. mimi jioni natembeleza zile sahani na zile hela ninazodai. Mm. Nikawa nimepata hela nyingi sana. Eh, nikawa napata hela nyingi mno. Mm. Ile baa yangu kile ki nikatanua ikawa baa kubwa. Mm nikakata ile magogo ya, ya mnazi nikaweka ile sehemu kwa nakalia, nikatengeneza vitako vya magogo ya mnazi, walikuwa wanapaita samaki samaki. Mm, wapi hapo? E, Ilikuwa kule kule sehemu moja tu Machakani na Manga hiyo. Mm. Watu wanapajua pale wananif, wana, watu wanafahamu vizuri. Na Manga hii ya Tegeta. Ya Tegeta. Mm. Ndani ndani kuna mtaa ya Machakani. Mm. Kwa kana niita watu tajiri mtoto, tajiri mtoto kwa sababu tayari nilishatengeneza mazingira watu wengi sana kupata huduma pale kwangu. Mm. Kwa hiyo watu wakawa nakula mchana chakula pale kwangu, wengine napelekea saiti, wanakunywa bia pale jioni. Mimi nikirudi jioni na kompyuta yangu nawawekea miziki ya zamani. Wazee magari yalikuwa napaki pale, anakunywa kinywaji, anapata chakula, anapata chipsi. Mchana kama kawaida mimi napeleka chakula kwenye masaiti. Mm. Nikapata hela vizuri tu nikanunua gari nyingine ya kutembelea. Mm. Milioni 13. Mm nikachanganya zile hela za biashara nikapata na hela za ufundi mm. tukia kazi na jazini kanunua gari milioni 13 nilikuwa Toyota Wish mm. majirani wakaanza kuni kumsa kama mke wangu unashindwa kumshauri mwanaume ananua magari ya kutembea na nini anunue hata kiwanja mjengi mke wangu kirudi bwana nunua viwanja bwana mimi tajenga tutanunua tu viwanja la sizipo mm. mwana wao sija usiwasikilize watu basi pale mtaani nikawa nimeshakuwa maarufu mm. Umeona eh? na gari nzuri mpya na gari nyingine pickup na maisha yanaendelea. Tumeenda tumeenda tumeenda tumeenda nikapata hela katika kusanya nikanunua milioni 13 Costa mkononi kwa mtu. Gari ya tatu hiyo. Eh, daladala hiyo. Nilikuwa kosa kwa nenda makumbusho. Mm. Bunju. Mm. Ile gari nikawa nimeandika Young Millionaire, afu nimeandika na picha yangu pale. Mm napiga daladala na niletea elfu themanini kwa siku mm. nikaanza kupata hela pale mtaani wakaanza vijana kunichukia mm. watu wananichukia watu wanipendi wa mama siwa baba na nini sasa mm. chuki inakuja nini kwamba vijana wengi wanacheza pro table pale na nini na saa huyu analinga huyu anajifanya nini nini analinga anajifanya ana hela sijui nini. Sasa wale wakezao wanawaambiaje? Nyinyi mnacheza mnacheza pro table, mnamuona mwenzenu anapambana anafanikiwa. Ah, huyu huyu nini yani kwa ugomvi sasa kwamba wanazalauliwa na wakezao zao. Yaani kama si mtu akuja tu yani sibishi si hatuna raha mitaani wakezetu wanatuambia tunacheza pro table yeye anafanikiwa. Nini wakawa na chuki yani. Kwa hiyo wakawa anajitenga na mimi hataki kukaa Magona mimi nikawa natenga na mimi naendelea na maisha yangu. Sasa mm. siku moja ambayo ilikuwa ni usiku saa tisa mm. moto walikuja wale vijana, baadhi ya vijana wakawasha ile baa yangu mm. moto uliwaka, akufa mtu kwenye ile makuti na ukumbuke kwenye ile biashara ya baa kulikuwa na viframe vipo pale kama vitatu, ambavyo nilikuwa na saluni yangu, nimefungua saluni, nilikuwa nimefungua library, nauza CD mm. nilikuwa na biashara kama tatu hivi, na sehemu ya kukulisha pia baisikeli Mm. Baisikeli zangu ziko pale nyingi zilikuwa nakodisha kipindi kile biashara kodisha baisikeli ilikuwa ni kubwa. Mm. Kwa hiyo kuna kukodisha baisikeli na kulikuwa na masema kuchezea game watoto. Mhm. Mm Naita PlayStation sijui. Mhm. Moto ulivowaka pale ile baa ina makuti ikaunguza zile yale mazingira biashara zangu zote kwa katu moja. Yaani vyote viliteketea. Mm. Namuuliza usigeli anambia aliona dirishani vijana kama anawafahamu aliyotaja mm. kama wanne hivi walikuja walikuwa mvua wako mvua mvua shati mm. ndio walikuja kuchoma kibiriti hapo mm. moto ulikuwa unawaka pale uliungua saa kumi na moja yani imeanza saa tisa umewaka wanakuja fire wanakuta vitu vyote vimeteketea mafriji masufuria maana hata ile gari ambazo gari zilikuwa ziungue mm. kwa tufanya kusukuma ziko kwenye handbrake mm. kosa ilikuwa ilali pale watu watu walikuja wanalia pale asubuhi kunapokucha saa 11 matajiri eh, mdogo wetu yani alikuwa anapambana vitu vimeungua imekuwaje watu wamekufanyia fitina watu watu wabaya sana mimi nilikuwa nacheka kwa nini ah ningala sema kwamba